असलकुम मैं मोहम्मद आज खान कोकिंग के चैनल में मामूल का तरीका बताएंगे जो अरब ममालिक में कहवा के साथ बहुत पसंद करते हैं ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों को शुरुक से खजूर लेके आएंगे और खजूर के अंदर से दाने निकाल लेंगे और हमने जो खजूर इस्तेमाल की जो पकेट में आती है अभी लाची लेके आएंगे लाची को पीसेंगे पीसने के बाद दार चीनी ये जैसे देख रहे हैं इसको भी पीसेंगे और खजूर के साथ मिक्स कर लेंगे और खजूर को गोल गोल बनाते जाएंगे जैसे देख रहे हैं खजूर को अभी रेडी कर लिया खजूर को रेडी करने के बाद लेके आएंगे आधा कप चीनी का और उसके ऊपर छ पीस चीज़ के डालेंगे और उसके ऊपर चार चम्मच भरे हुए प्योर घी से डालेंगे अभी इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे मशीन से और जैसे देख रहे हैं कैसे मिक्स हो गया अभी जो है ना दो कप मैदा से डालेंगे और अभी आधा कप कोरन से डालेंगे जो देख रहे हैं और छोटा चम्मच फेनेला से डालेंगे और छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर से डालेंगे अभी जो है ना इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथ से या चम्मच से अभी जैसे देख रहे हैं मिक्स हो गया और देख भी रहे हैं जो कैसे हो गया इसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर दूध डालेंगे और ऐसे रेडी हो गया तो अभी छोटा सा पीस इससे ले लेंगे और उसको हाथ से खोल लेंगे और खोलने के बाद इसके सेंटर में खजूर रखेंगे और इसको बंद कर लेंगे बंद करके इसकी अच्छी तरह गुलाई बनाएंगे और हमने जो है ना इस चीज़ से जो है ना शक्ल बनाई इसकी ये चीज़ तुम्हारे पास नहीं हो तो कोई मसला नहीं दूसरा तरीका भी बताऊंगा दूसरा शक्ल चम्मच से बनाएंगे जैसे देख रहे हैं और इसके बाद फ़ुरन के आग चलाएंगे नीचे से सिर्फ दस मिनट के लिए दस मिनट के बाद इस मामूल को जो है ना फ़ुरन में रखेंगे जब तक नीचे से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए दस मिनट के लिए तकरीबन और इसका मज़ेदार जेका चेक करें थैंक यू इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और इसके ऊपर जो है ना लाइक भी देना और थैंक यू अलैक्म